3 Mart 2011 günü e, Perşembe e, saat 9.15 civarında polis evin önündeydi. Bana e, bir kağıt gösterdiler. Üzerinde benim silahlı terör örgütü üyesi olduğum. ...375 gün hapishanede kaldık hapishaneyi şöyle ta tarif edebilirim. Betondan bir tabuta gömülüyorsunuz. Ama ölmemişsiniz, canlı olarak o tabutta yaşıyorsunuz. E, beni asıl şaşırtan şu oldu. Bir polis size komplo kurabilir. Ama hukukun buna alet olmuş olması, yani savcıların ve mahkemelerin buna alet olmuş olmasını asıl e, sindiremedim, kabul edemedim. Nedim Şener is one of the most prominent investigative journalists in Turkey. In 2009, Nedim Şener published a book called Hrant Dink and Intelligence Lies, which is a journalistic investigation into the murder of Turkish-Armenian editor Hrant Dink. This book alleges that police in Turkey, as well as uh, high level officials in the National Intelligence Service, were responsible uh, at the very minimum for neglecting threats against Hranding and not paying enough attention to clues that could have led to the real murderers of Hranding. Nadine Schenner was charged with defamation of uh, police as well as with revealing secret documents and prosecutors wanted to jail him for a total of 28 years. This actually was a sentence that could have been longer than the sentence against the actual killer of Hrant Dink. Onların amacı şuydu, beni Ergenekon örgütü üyesi diye gösterip ortaya çıkardığım gerçekleri değersizleştirmek, itibarsızlaşmak istiyorlardı. Ve böylece e, kendilerini aklamış olacaklardı. The Organicon case is a vast investigation into an alleged shadowy conspiracy, a plot to overthrow the government. He is now um, released but his release is only conditional. He faces up to 15 years in jail if convicted. Artık dö- geri dönüşü olm- olmayacak bir noktaya kadar geldim ben. Çünkü ortaya çıkardığım gerçekleri sonuna kadar, e, hayatımın sonuna kadar savunmak zorundayım. Çünkü onlar beni değiştirmek için hapse attılar ama başar- başaramadılar ve başaramayacaklardı.